ожидания, как мы их забинтовали. Вот. Э, забинтовали для того, чтобы э, мы будем отрабатывать удары не только на лапах, а потом еще Даня будет боксировать немного на мешке. Это для того, чтобы не получить травму, то есть, потому что э, кисти еще нормально не сформированы, и не дай бог какой-то сильный удар может повредить себе руку. Поэтому также мы будем использовать еще боксерские перчатки. Ну что, одеваем боксерские перчатки и работаем. Готов? Угу. Работать мы будем каждый раунд по 2 минуты и минута отдыха. Не заваливайся. Я ставлю, ты бьешь. Локоть не поднимай. Не поднимай локоть. Вот так, да, поворачивайте больше. Голову не отворачивайте. Вот так. Теперь резче. Быстрее. Вот так. Не спеши. То ерунда получается. Резче бей. Не оставляй, резче забирай кулак. Назад. Вот так чуть назад еще. Резче. Правый. Чуть назад. Хорошо. Молодец. Красавчик. Хорошо, давай. Вот так, да. Хорошо доворачивайся надо. Ну резче. Пробуй резче. Вот. Теперь я тебе ставлю один раз левую, один раз правую по очереди, да? Ага. Лоб, лоб держи. Левая, правая? Да, да. Нет, по одному. Вот. Только резче. Есть. Молодец. Хорошо. Правой хорошо, левой надо дорабатывать. Не отворачивайся не заноси такой. Будет здоров хм. Отдых, отдых. Отдых. Руку не опускай. О. Резче, да. И с корпусом доворачивайся. Выше локоть. Локоть выше. Вот так. При ударе ты должен ударить вот так. Понял? Понял. Давай. Угу не опускай, не заваливайся, стой нормально на ногах. Руку не опускай правую. Выше локоть. Как бы сверху вниз, как будто ты бьешь. Локоть выше. Бей через руку. Вот так. Стань нормально. Руку не опускай, сколько раз говорю тебе. Правую руку вот как прицепил сюда к щеке. И вообще, чтобы вот так. Молодец. Доворачивайся. Поворачивайся с корпусом на удар. Давай правой рукой. Хорошо. Хорошо. Резче. А, не падай. Выше локоть. Через руку бей. Вот так. Поворачивайся корпусом. Вот так. Хорошо. Хорошо. Теперь по одному удару. Не, от... не опускай руку. Вещи. Быстрее бей. Раз. Выше локти. Выше локоть. сильный уклон не надо. Чуть-чуть. Давай. Уклон. Да. Да. Нормально бей. Левый прямой, уклон, левый, левый боковой по корпусу. Соберись. Что ты размахиваешься, как попало? Бей по лапе, а не как Левый прямой, уклон, левый боковой в голову. Боковой в голову, я тебе говорю. Слушай, что тебе говорят. Руку что ты опустил? Хорошо, еще дорабатываем. Давай два прямых, двоечку. Отойди назад. Что ты подходишь так близко? Без уклона. Не спеши. Руки путаются. А ты на... Вот. А теперь ускоряй, ускоряй. Отходи немножко назад, очень близко. Не заваливайся. резче, сильнее. Что ты заваливаешься? Согни колено переднее. Вот. стойка, как вкопанный на ногах. Перемещайся. А то ты как стал и все, и валишься. Стоишь, сместись там. Если чувствуешь, что заваливаешься, переступи ногой. Что ты правый боковой, да, одновременно больше на, на боковом ударе доворачивайся с корпусом. Вот так. Вот. Хорошо. Молодец. Вот. Хорошо. Я ставлю, ты бьешь. Ногу не отрывай. Быстрее реагируй. Чуть себя не вырубил. Не отворачивайся на ударах. убрать два боковых. Вот так вот. Выше локти. Головой не махай, как попало. Выше локти тебе говорю. Локоть выше при ударе. Вот. Понял? Вот, вот так. Вот. Головой не махай. Выше локти. Локти выше. Вот. Это очень сильно. Вот так тоже коротенькое интервью. Даш, иди сюда. Покажи бицухи. Ух, як у горобця. Нравится боксировать? Угу. А как тебе больше всего нравится бить? Какие удары? Нравится прямой. Прямой и... какой рукой? Правой, потому mm. что он очень сильный. И, mm. и боковой ногой. Ногой? Mm -hmm. Ну, а давно не работали ногами. Надо, кстати, тоже лучше. Ну что ты как попало? Ты соберись. О. Хорошо. Не заваливайся, а то упадешь. Или, смотри, бить не постоянно. Ударил двоечку, вот ударил в например. Смотри, ты стоишь, смотришь сейчас, понял? Двойку ударил. И стоишь, приготовился. Еще двойку ударил. Стоишь, приготовился. Понял? Чтобы не было такого, что ты ясно метелишь, как попало. Стал, приготовился. Поехали. С левой руки двойку. Отойди назад. Очень близко стоишь к мешку. Вот так. Сильнее. Перемещайся. Сильнее бей мешок. сильнее. Теперь с правой руки бьешь. Правой, левой. Почему ты путаешься руками? Сильнее. Еще сильнее. Вот так. Стоп. Резче. Резче. Пауза большая между ударами. Быстрее бей. Вот так. Между двумя ударами паузы не должно быть вообще. Больше поворачиваться корпусом на ударах. Вот так. Чего ты замахнулся и ждешь? Теперь правый левый. Правый, левый, боковой. С правой руки. Руки не опускаешь. Бей. Руки не опускай. Руки в стойку постоянно. Ну останови, что он телепается у тебя как, как сосиска. Работай давай без остановки, боксируй. Еще полторы минуты. Ударил ногой и добавь два раза, два удара руками. Перемещайся, не стой на одном месте. руки выше. Руки держать у подбородка постоянно. Бей тройки, четверки. Что ты еле-еле там касаешься к мешку. Представь, что мешок у тебя забрал конфеты твои. И хочет их все съесть. И с тобой не поделится. Так что ты должен ему навалять. Понял? А то, а то он тебе наваляет. Давай работай ногой по пузу. Резче удары, руки не опускай. Быстрее работай. Осталось 20 секунд, ускориться. Давай на всю скорость, руками, без ног работай. Давай боксируй, руки у подбородка постоянно. Прямые, быстрее, быстрее. Еще быстрее, быстрее, ускоряйся. Вот так, бей постоянно прямые. Бей, бей, бей, бей, бей. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Стоп. Чудо было, как, как лошадь побежал, Устал? Ага. Ну еще. Еще столько же поработаешь. Давай вторую руку. Да неплохо. Понятно? Бьешь как попало. Не думаешь о том, что надо собраться, что надо голову прикрывать. Так, работа на мешке закончена. Сейчас будем работать несколько упражнений на выносливость. Покачаем пресс. Ну, в принципе, и на этом тренировка закончится. Ну, пресс будем делать. Да. Пресс, пресс будешь делать. Пресс отжимания. Не переживай, пресс ты еще сделаешь. Отжимания. Все будет нормально. Нормально. Ну,